ион алмашуу реакцияларынын жүрүү шарттары чөкмөнүн пайда болушу пробиркадагы натрий хлоридине күмүштүн нитратын куябыз экинчисине коргошундун нитратын куябыз реакциянын жыйынтыгында эритменин түсү өзгөрүп чөкмөнүн пайда болушу ион алмашуу реакциясы аягына чейин жүргөнүн далилдейт